Sealt turaari peal minna. They I get ready to work? Komple kısıyorlar dinle. Vay vay أحمد أن أتقدم بكلمة شكر إلى كل الحضور الكريم وإلى كل المناضلين الذين قدموا الدعم المعنوي والمادي خلال فترة اعتقالي وإلى كل المنابر الإعلامية والحقوقية النزيهة رغم كل الإغراءات والضغوطات التي ساهمت في تنوير الرأي العام وإلى كل الفعاليات والهيئات الحقوقية المساهمة دفع بعجلة بعجلة الحركة لبلوغ أهدافها من مطالب اجتماعية واقتصادية كما أحيي جميع المناضلين والمناضلات الذين يسهرون لتنظيم الأشكال النضالية التي تقدرها الحركة وأدعو ساكنة إميضر أدعو ساكنة إميضر الحقيقيين إلى رأس الصفوف إلى رأس الصفوف والعمل سويا من أجل قضيتنا من أجل قضيتنا العادلة والمشروعة التي والذي سنجديها بأرواحنا إذا اقتضت إذا اقتضت الحاجة كما يزال بعد السجون ضريبة بضلعهم في سجون الذل والعار كما أكيد أكيد عدالة قضيتنا ومشروعيتنا ومشروعيتها وشرعية إطارنا حركة على درب 96 ومشروعية حقوقنا فالكفاح المديد هو السبيل الوحيد لبلوغ المنشود وأن السجن والاستمرار في التهميش والإقصاء لا يزيدنا إلا قوة وعزيمة فعدالة قاضي قضيتنا وسلميتها وسلمية نضال نضالنا وتشبثنا بالمقاربة القانونية هو صمام الأمان هو صمام أمان حركتنا وأخيرا بكل أمانة وصدق فإن معتقلين معتقلي القضية يطالبون وقفة التأمل في الذات وخلق مقارعات فكرية بناءة بعيدا عن اختلاق مناوشات سطحية وشكلية وضرورة تشغيل آليات آليات النقد الذاتي البناء والموضوعي ومراعاة للقضية والحركة واستحضار التضحيات استحضار التضحيات والإرث النضالي لهذه الساكنة المقهورة تنمير النشيجان أدوني في الضربي مشيت خيت بالدام سلعة قبل إن شاء الله الويت قنادي الدون إن شاء الله لا بدا لا بدا لا بدا نكون قنا نمزل لحقنا سنارا ما ضاع حق وراءه طالب المهم ان شاء الله هادشي تغسل قدام قلنا نعاود ولي الحديث باقيه قلنا نعاود نسيو شنو حقنا هادير زمر بين شراب شويه مزوره لهم كره السلام عليكم